On va vous demander effectivement d'avoir un panorama sur la compétition. Comme je vous le disais euh, dans, la présentation, c'est pas simplement vos compétiteurs directs, parce que vos compétiteurs directs dans le monde de la start-up, s'ils ont à peu près la même idée, pas forcément le même produit et pas forcément le, le même business model, ça peut être des partenaires, d'accord On appelle ça la compétition, c'est travailler ensemble en coopération, sur un certain nombre de domaines et être en compétition sur les autres. Mais quand, vous êtes à deux pour aller sur des nouveaux marchés et qu'il faut arriver à convertir en fait des clients, c'est mieux quelquefois d'être à deux. Euh, ici, c'est vraiment le, contexte. Je vous prenais cet exemple, je vous le reprends parce que ça m'a surpris. C'est euh, effectivement une société vietnamienne qui faisait de la livraison, de la préparation de repas et livraison à domicile pour des jeunes actifs, euh, qui étaient des, jeunes qui n'étaient pas forcément mariés, qui travaillaient comme des fous, qui n'avaient pas le temps de préparer la cuisine, etc. Le principal compétiteur, c'est la mère attendrie devant son fils qui lui fait la cuisine parce qu'il n'a pas le temps de rentrer à midi. Donc ça, effectivement, euh, si vous avez une mère attendrie qui fait la, cuisine, qui vient chez son fils pour faire la cuisine à midi, ben, euh, c'est une compétition énorme pour les gens qui veulent préparer des repas et qui délivrent euh, à domicile des repas pour, pour midi. Donc ça aussi, il faut prendre aussi l'aspect culturel de la compétition. Donc ça a l'air de rien, ça, fait peut-être un peu gadget, mais, mais, mais je veux dire, prenez, prenez aussi dans la compétition les habitudes de vie, euh, comment ça se passe euh, pour, éviter finalement euh, quelquefois d'aller trop sur le technologique qui finalement ne va pas rencontrer un marché parce qu'il y a des habitudes humaines finalement qui vont prendre du temps à, modifier. les habitudes humaines, c'est une forme de compétition sur des innovations technologiques.